looluy tax nag kon mas nañ ko wax ba sang yi junju ca baatu fu ndox danta fu ndox danta ba demee fekk fa tepp tepp waaye fu ndox danta mais boo gisee ñu firi leen bés baatu ashirk wax ni scientifiquement boo ko bëggee firi mu simple demal fekk réservoir oto bi fiy def essence nga jël ndox sotti fa est ce que oto ba dana tàkk oto ba du tàkk jëmmi shirki yi ci nit loolu lay def mais jullit yi fii ñu non ni jaaxle gi ñu jaaxle du seen non taxul ñu parce que amul kàttan waaye yàlla mi waxam dul dañ nag yàlla fal seen wujju ci seen kaw yuusikul umam yàlla dina def loolu mu la ah waaw yàlla mi la séddoo ba noppi wàcc ñëpp ndax yow sédd la ba noppi wëlbatiku gis ni li mu la séddoon xaalewuloo ko mu fal wujj sa wujj ci sa kaw keroog ngay xam ni ndekete am na lu nga xam ni moo gën lépp parce que démb laa koy waxtaan ak sunu way juru bële Omar Samb mu ni ma góor gaa ngi wax ni baat boobu na ngeen ko gën a wax njaboot yi mooy li wolof wax ni ki fexe ba nga gën koo warul woon gën boo ko bàyyee di dem ba koo waroon a gën gën la waaw ah. waaye bu diggee wolof ni la ñax gu wow dina lakk ñax gu tooy ما يخلطوا عملا صالحا واخر سيئا لما كو وقتانك بن مبكو موتو دوم كليف ديني بوكو جاخل ملوكانم ليكي ma man kilifa diine bobu naka la kilifa bu melni mom mana bon ba yegg foofu maniko bonul ni ma lu mu def maniko defa eul dafa ni san defa eul ni ma luy lolou may ko gis nga jigéen bi dem ca marché ba dugg léppam ñëw taal ci këram defar ba ceeb yi pare ndawal yépp pare na ko ñu lekk ko waaye bu ko joxewul ñu lekk ko lu mu ub ko fa buy fanaan waaye jikko it loolu la jikko buñ ko joxee borom te du ko cuisiner mu pare mu yekkal ko ñi ko mérité lu dul mu ub ko bu yàggee mu ënnam loolu tax faalu kulla ma faalu الجاهلية الأولى فعلوا كل ما فعلوا وفوق ما فعلوا قطخ آه. يبقوا ان بنيو بنو دي مايا صح مايا ان تو سي سي تري امبورطون فوفو غي كوماسي di maye maye ga ënn balaa ngoon waa mali yëg ko ah boo werdee turu yalla turu yàlla ba ënn c'est très important turu yàlla ba ënn xam ne li tax yàlla turam du ënd al husna ken musul gis lo asmaullah al husna lolo tax nga sañ ta fek muntaqim waaw fek sañ ta fek jabbar sañ ta fek mutakabbir tur bi te fekkul muy alxusna buy jëfandiku ñu ni dictateur la mooy ñoom pinochet ñii ngay dégg donte sax duñu ay dictateur yu am solo yàlla dictateur yi ko tax di wax muy alladina taxu fi lbilad fa aktaru fiha alfasad ñooñu jaral nañ ko fa sabba alayhim rabbuka sawta adab ñoom ñooy dictateurs yi mais ñi fi ay élèves lañu waaw moo tax nag